pastikan anda semua siap sedia untuk menyertai konvoi pada hari ini. Ah. Oh, laungan kita Malaysia ku, tanah airku, negaraku, Malaysia ku. Lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga. Atas nama bangsa Malaysia Sekian lama merdeka Tertumpahnya cinta Usaha kita makin dewasa Berkabung hati kembali saya menyuruh kepada seluruh uh, masyarakat di daerah Papar ini agar menj menj uh, mencari inisiatif untuk cuba uh, memeriahkan lagi uh, upacara mengibarkan jarum gemilang peringkat negeri Sabah ini terutama sekali di Papar ini dan uh, saya saran semua bangunan dan bangunan kerajaan dan premis-premis supaya uh, mengibarkan bendera jarum gemilang mulai daripada hari ini. Harzlan berkata demikian selepas merasmikan program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia Daerah Papar Sabah pada Selasa. Papar merupakan hentian pertama daripada 43 hentian dalam program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia Negeri Sabah selama 10 hari bermula Selasa disertai 19 kenderaan daripada 12 jabatan serta agensi. Jabatan serta agensi terlibat antaranya Jabatan Penerangan, Radio Televisyen Malaysia RTM, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertubuhan Pertahanan Awam dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Sebelum kita menjangkau eh, jauh dari apa ini Pak kemerdekaan, Merdekan merdekakan dulu diri sendiri ah, dari segala-gala hal lah. Ah, maksudnya ah, jauhkan daripada hal-hal yang dilarang daripada negara lah. itu artinya merdeka. kalau masih lagi tersangkut dengan apa ini perkara-perkara yang tidak baik belum lagi merdeka itu. Jadi konsep itu sekarang dia sudah berbeza. Ha, sekarang ni kita membebaskan diri daripada penguasaan pemikiran dan minda daripada ha, kuasa-kuasa uh, asing lah. Okay, contohnya kita mesti menerapkan nilai-nilai uh, patriotisme untuk mencintai negara dan cuba untuk uh, menjadi warga negara yang cintakan negara.